අයිබුවන් මේ හැපි වර්ල් රේඩියෝ ඩේ ඉතිං මේ රේඩියෝ ඩේකේද කතා කරනවා නං මම ගැන රේඩියෝ තියා මීඩියා වලට එන්න හිටපු කෙනෙක් නෙම එක හම්බෙකින් වුණේ මේ ඒ කතාව ගැනගයොත් මේ වෙන සෑහන වෙලා කෙන ගොමරි මීඩියාවලට එන්න හිටපු කෙනෙක්ද මේ ඒ වනාට ගොඩක් කාසාාවෙන් රේඩියෝ හපු කෙනෙක් ස්කෝලයන කාලයම මට පුරුද්දක් තිබ්බ මේ ස්කෝල පාඩන් වැඩ එහෙම කරනකොට රේඩියෝ අහන ඒවා යන ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇහවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිිය ඕ රේඩියෝ ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් හන්න වෙන මොන කරන්න මේ මොනාද ඔය තියන එක වොයිස් චේන්ස් කරලා නම්මනං කරනයි කැරක්ටර්ස් තිබ්බන ඒ දවස්සල එකමට වැඩිවස මේ ඉතිං ඒවා ඇහවා ඒ අහලා අන්තිමේදි කොහොමද හම්බේකින් මේ මේ රේඩියෝවලට එන්න චාන්සකම්බුණ මොකද මේ මීඩියා ඉගෙන ගත්තට අර එච්චර ප්‍රියමනාප එහෙම සින්නන්නේන ඒක හින්නකිව මේ ඔයා ටීවයන්න පවයා කැතයිකිවා <laughs> රේඩියෝන අවුලක් නෑ කෙරකු ඉතින් රේඩියෝ එක්ක වැඩ කරන්න හම්බුණා සෑහෙන කාල ඉතිං හොමොහොම වැඩ කරගෙන ඇවිල ඊට පස්සමට අවස්ථාව හම් වෙනවා හිරු මාධ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්න හිරුමාධ්‍ය ජාලය අපේ ලංකාවේ අංක එකේ සින්දු හොන්තම සිින්දු හෙන් අපේ වේඩියෝ චනලකට ශාපයමකට ජොයින්න චාසකම්බෙන එතනනිද ඉතිං මේ විදිහට ආක්ෂේ එමනැත්තං DJ ආක්ෂි එමනැත්ත මේ දස්සල ගුඩ් මොනිශා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටිං ටිං විදිහට මට මේ මගේ කැරක්ට එක කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ මේක මේ එකන රස්සාාවකට එහාගේපු වෙනම වැඩක් හැමෝටම හම්බෙන් නැති චාන්සකක් මේක හැමෝටම කරන්න හම්බෙන්නේ නැති ජොබ් එකක් විදිහට මම මේක දකින්න ඉතිං ඉස්සර පොඩිකාලි බල්ල ඇතියන රේඩිය එක ඇතුළෙන් කතා කරනකට කවුද මේ රේඩිය ඇතුළේ මිනිස් ඉන්නද කියලා නෑ එමනෑ ඒ ඉන්න මිනිස්සු තමයි අපි එච්චර තම ඉතින් කියන තියෙන හැමදාම හැමදාමන මේ සතිය දවසල උදේ හතේඉඳන් උදේ දහය වෙනකක් අපේ ගුඩමෝනිින් ෂෝ ගුඩමෝනිින් ෂා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හන්න මම ටීන්ටෙන් එතකොට කැට්ටන් කලු අන්ජු අපි තුන්දනත් එක් දවස පටන් ගන්නකොට අපිතන හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම්ම කරනා කියලා ඔෆිසියන ඔයාට ලංකාවේ හොඳම සින්දුව හැන එකම රේඩියෝ චැනල එක ශාර්ය මහන්න ජයවේවා මම අක්ෂේ